hoje é nosso aniversário, né? Comemorando um ano, dois anos que a gente ficou fazendo layout de fábrica, estudando sobre cerveja e um ano aberto ao público, que daí a gente começou as vendas. Então, é, iniciamos esse projeto. Queria apresentar para vocês a Faroeste Beer, são essas pessoas. morning, looking round for my shoe. You know by then I got those hell walking blues. Now, up this morning, I'm looking round for my shoes. You know by that I got those oh, walking blues. Now. Well, now some people tell me that the word blues ain't bad. obrigado. Ele o de bem a conhecer. E eles são um pessoal que tem uma simpatia. É uma satisfação imensa e parabenizo a turma da Faroeste. Convido a todos vocês a experimentar os produtos da Faroeste. Então, parabéns. Excelente cerveja, um excelente produto que eles estão aqui fazendo aqui no mercado. O pessoal da Klausmark queria parabenizar a Faroeste pelo um ano de aniversário. E vida longa Faroeste, aos fortes espíritos. Valeu, Faroeste!